Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Середина лета, потрясающая погода, солнце, море и самое главное, классное время для шопинга. Как вы знаете, я показываю вам и делаю обзоры именно в тех магазинах, в которых я покупаю вещи сама, которые я ношу много лет и могу рекомендовать потому что знаю, что они действительно качественные, сделаны в Турции и по очень хорошим, приемлемым ценам. Сегодня вместе с вами мы пришли в магазин нижнего белья «Джанатан», где можно приобрести женское и мужское нижнее белье производства Турции по очень приемлемым ценам. Где же находится магазин Джонатан? Найти его очень просто. Находится он в районе Пятничного рынка в Алании, напротив всеми известного вами магазина обуви Руя Кундура, рядом с автобусной станцией в центре Алании и совсем недалеко от центральной улицы Ататюрка. Дорогие друзья, в этом магазине работают прекрасные женщины Илькер Ханым, которая, если вы придете в этот магазин расскажет, вам все покажет, а, даже поможет выбрать тот размер, который вам необходим. Поэтому, прежде чем слушать ее обзор магазина, нажимайте на субтитры, чтобы понять, что Илькер Ханым говорит. Есть субтитры на русском языке. Merhaba, hoş geldiniz dükkanımıza. Yine ben Ülker Canatan İçgiyim'den. Bu seneki yeni modellerle yine birlikteyiz. E, elimden geldiği kadar ürünlerimizi tanıtmaya çalışacağım size. Göbek ve mide toparlayıcısı. Small'dan 3x kadar bedeni var. Yine mide, e, göbek ve bacak popo toparlayıcısı. Türk malıdır. Formesay'ın ürünü. Renkleri siyah, beyaz, ten. Fiyatı 95 TL. Askılı e, korse, popo, mide, e, göbek toparlayıcısı. Bu şekilde çıt çıtlı bir modeldir. Misfit'in göbek toparlayıcısı. Siyah beyaz ten 1, 2, 3, 4 numaraya kadar bedenleri var. 150 TL fiyatı vardır. Emzirme atleti İmer'in tamamen koton, siyah beyaz ten 75'ten 90'a kadar bedenleri var. Yine İmer'in koton yarım atlet tarzı small'dan X kadar. Fiyatı 50 TL tamamen kotondur. Moonlight'ın Türk malıdır. 75'ten e, 75 B, C, D, E kaba kadar kapları vardır. Moonlight'ın yine koton bir takımı, e, koton südyen grubu. 75'ten e, 95'e kadar bedeni vardır. B, C, D kapları vardır. Tamamen pamuktur. Fiyatı 99 TL'dir. Billy Chorny Bejevi sivet. 75'ten 110'a kadar bedeni vardır. Fiyatı 99 TL'dir. 75 C, D, E kaba kadar kapları vardır. Siyah, beyaz, ten, bordo renkleri var. 75'ten 95'e kadar B, C, D kapları vardır. 75'ten 100 e, bedene kadar bedenleri bordo, siyah, krem renkleri vardır. Fiyatı 140 TL'dir. Moonlight'ın toparlayıcı bir modeli. 75'ten 100 bedene kadar G kaba kadar A, B, C, D, G kaba kadar kapları vardır. Fiyatı 120 TL'dir. Yeni bir firma Eros grubumuz. 75 CD kapları vardır. Türk malıdır. Fiyatı 130 TL'dir. Yine Eros grubunun toparlayıcı bir modeli. 75'ten 90'a kadar bedeni vardır. Fiyatı 130 TL'dir yeşil, bordo, kırmızı, siyah, beyaz renkleri vardır. 75'ten 90'a 95 D kaba kadar kapları vardır. Fiyatı 105 TL'dir. 75'ten 95'e kadar bedenlerimiz var. Renkleri siyah, beyaz, bordo, mavi, yeşil, mor. 75'ten 95'e kadar bedeni vardır. Bordo, mavi, yeşil, mor renkleri vardır. Yine Eros grubunun bir takımı bordo, yeşil, siyah, beyaz renkleri var. 155 lira fiyatı. Nurtex'in takımı 75'ten 90'a kadar B kaptır, Türk malıdır. 155 lira fiyatı var. Yine toparlayıcı grubumuz kom. 4 ee, tane modelimiz vardır. 75 C, D, E, D, kaplara kadar kapları mevcut. 155 TL fiyatı var. Siyah, beyaz ten renkleri var. Şu şekilde renkleri, bedenleri mevcut. Yeni inci 75 CD kapları var. 105 bedene kadar bedenleri var. Siyah beyaz ten renkleri var. Fiyatı 68 TL. Yine yeni inci 55 TL fiyatı var. 100, 100 bedene kadar bedenleri var. Siyah beyaz ten renkleri var. Fiyatı 68 TL. Altan grubu 75'ten F kaba kadar kapları var. Fiyatı 100, 172 TL Türk malıdır. XX larça kadar bedeni var. Siyah beyaz ten renkleri var. Fiyatı 35 TL. Dantelli atlet grubum. 45 TL fiyatı var. 8 X larça kadar bedeni var. Siyah ve beyazı var. Normal atlet pamuktur. Elit'in ürünü. Small'dan X larça kadar bedeni var. Fiyatı 30 TL. Bayan çorap grubum pamuk, modal, bambu renkleri mevcut. Fiyatları 10 TL'dir. Babet çoraplarının renkleri. Bunlar ince çoraplarım. 50'den, 80'den. Fiyatları 10 TL'dir. Kısa diz altı çoraplar. 5 TL fiyatları vardır. Siyah ten rengi mevcut. 146 TL fiyatı var. Gri, mor, ten rengi ve siyah renkleri var. 75 C, D, E 95'e kadar bedenleri var. Yine Golshine'ın e, toparlayıcı bir modeli strapless. 75'ten 90 bedene kadar bedenleri var. C, D kapları var. Siyah beyaz ten renkleri var. Fiyatı 113 TL. Yine Goldshine markasının alt silikonlu bir modeli. 75'ten 90'a kadar bedenleri var. B, C, D kapları var. Fiyatı 113 TL. Yine Goldshine'ın full dolgu silikonlu bir modeli. Siyah beyaz ten renkleri var. Fiyatı 113 TL. Toparlayıcı grubu yine 75'ten 90'a kadar bedenleri var. C, D kapları var. 114 TL fiyatı var. Yine Moonlight'ın toparlayıcı bir grubu. Tamamen pamuktur. Telli toparlayıcı. 25 TL fiyatı vardır. %100 pamuk, kalın askı, ip askı renklerim var. kuen markası. 45 TL fiyatı vardır. Siyah beyaz ten renkleri vardır. İp askı, kalın askı, dantelli modelleri var. Bambuda yine Fai markası. Siyah beyaz ten renkleri var. Kalın askı, ip askı. 45 TL fiyatı vardır. Yine Fai'nin bambu kilotları, kalın kenarlı, ince kenarlı, siyah beyaz ten 25 TL fiyatı vardır. Kue'nin kilot modelleri 4 modeli vardır. String, normal, geniş kenarlı, ince kenarlı modelleri vardır. 45 TL fiyatı vardır. Üçlü takımdır bu. В магазине Джонатан огромный выбор э, мужского ассортимента, майки, футболки, нижнее белье, ну и, конечно же, женское нижнее белье от супер простого классического до очень красивых э, ночных наборов, ну и, конечно, пижамы, которые, кстати, можно э, приобрести разных цветов, шортиками, маечки, длинные, короткие и так далее – и, конечно же, самое главное – это повседневное нижнее белье. Если вы хотите качественное повседневное нижнее белье, это очень важно, чтобы чувствовать себя комфортно. В этом магазине есть, как я уже сказала, от супер простого, ну, я не знаю, элементарных каких-то супер простых вещей, до корсетов и очень красивых наборов, э, если вы хотите что-то такое более эксклюзивное. Şimdi pijama grubundan devam etmek istiyorum. Erkek pijama takımı. PJS'nin üçlü grubu. Şortlu ve uzun. Tamamen pamuktur. 199 TL fiyatı vardır. Grisi, bordosu, laciverti renk seçenekleri mevcut. Arnetta lacivert 139 TL fiyatı vardır şortlu bir takımdır. Bordosu, laciverti ve siyahı vardır. Renk seçenekleri mevcut. Nurtex'in saten bir pijama takımı. 250 TL fiyatı vardır. Small'dan XX'lerce kadar bedeni var. Keten bir pijama takımım. Yarım kol gecelik ve sabahlık 265 TL fiyatı vardır. Elbise grubu Cotton Box'un Small'dan X large'a kadar bedeni var. Fiyatı 185 TL. Bu yıl yeni pijama grubuna bir e, marka daha ekledik. Pamuk pamuk elbisesi. Small'dan X large'a kadar bedeni var. Fiyatı 185 TL. Yine saten baby doll. Small'dan X large'a kadar bedeni var. Bordo, siyah, lacivert renkleri var. Fiyatı 135 TL. Yine cotton box kısa kollu. Alt uzun pijamalı. 190 TL fiyatı var. Catrins markası. Kısa şortlu takım kremi, bordosu, yeşili renkleri mevcut. Small'dan X'larça kadar bedeni var. Yine bu senede e, Pro markası, Elegant markası. Fiyatları 15, 25, 10 TL arası değişiyor. Pamuk, bambu, modal gruplarım var. Babet çoraplarım 10 TL. Kısa çoraplarım 10 TL. Bordo grubum 13,5 TL. Burası kilot grubumuz. İnce kenarlı. Siyah beyaz ten renkleri var. Küçük beden. 15 TL fiyatları vardır kilotlarımızın. Yine pamuk grubu. Ten siyah beyaz ten renkleri var. Tamamen pamuk. Gri, siyah, beyaz, sarı, mor renkleri var. Kırmızı, pembe. Yine ince grup, ince kenarlı kilot grubumuz ten pembe, lacivert, mor, mavi, yeşil, kırmızı renkleri var. 15 TL fiyatı var. Dantelli grubumuz iki, iki tane modeli var. Bordo ve siyah. 15 TL fiyatı var. Small'dan X'larça kadar bedeni var. Yine small'dan X'larça kadar bedeni var. Sadece siyahı var. 15 TL fiyatı var. Burası dantelli grubumuz. X başlıyor. 4x'lerce 5x'lerce kadar bedeni var. Pembe, gri, lacivert, mavi, bordo renkleri var. 15 TL fiyatı var. Yine kısa bir model. Siyah, beyaz, ten, gri renkleri var. Burası Pamuk Bato grubumuz. 3 beden 3 bedenden başlayıp 7 numaraya kadar bedenleri var. Gri, siyah, beyaz, ten renkleri var. Tamamen pamuk. 15 TL fiyatı var. Bunlar ince kenar, pembe, beyaz, ten renkleri var. 15 TL fiyatı var. 3'ten 6 7 numaraya kadar bedenleri var. Dantelli grubumuz small'dan x'larça kadar bedenleri var. Değişik renkleri 15 TL fiyatları var. Karadağ marka. %100 pamuk. X small'dan 8x'lerce kadar bedeni var. Siyah, beyaz ve gri renkleri var. Yine Karadağ markasında e, sıfır yaka, yarım kol, small'dan 8x'lerce kadar bedeni var siyah, gri, beyaz renkleri var. Bisiklet yaka dediğimiz yine %100 pamuk Türk malı Karadağ markasının 8 xlerce kadar bedeni var. Beyaz, gri renkleri var. Yine aynı marka, farklı bir markada e, ilki yarım kol sıfır yaka atletimiz. %100 pamuktur. 3 xlerce kadar bedeni var beyaz ve siyahı var. Malabadi markası normal atleti, e, sıfır yaka, yarım kol atleti, 2 xlerce kadar bedeni var. Siyahı, beyazı ve grisi var. 45 TL fiyatı var. Yine Karadağ markasının V yaka, yarım kol, grisi, siyahı ve beyazı var. %100 pamuk. 45 TL fiyatı var. Sıfır yaka yarım, sıfır kol. Yine 65 TL fiyatı var. yüzde %96'sı bambu. yüzde %4 elasten var sadece. 65 TL fiyatı var. Siyahı ve beyazı var. Yine Elegant markasının atleti. fay markası. Yine yüzde %96'sı bambu, siyah ve beyazı var. XX large'a kadar bedeni var. 65 TL fiyatı var. Fay markasının silibi siyah ve beyazı var. XX large'a kadar bedeni var. 50 TL fiyatı var. Yine Fay markasının e, bambu grubu. Boxer'ı. Siyah ve beyazı var. 55 TL fiyatı var. Small'dan XX'larça kadar. Yine Fai markasının bu tamamen %100 koton. Üçlü bir takımdır. Ee, siyah ve farklı renkleri var. 3 tane fiyatı 95 TL. Öztaş marka baksırımız 5x kadar büyük beden 3x large 4, 5x kadar bedeni var. Fiyatı 45 TL. Karadağ markasının %100 pamuk 4, 5, 6, 7, 8 bedenleri var. 30 TL fiyatı var. Tatkan marka boxer'ımız. Small'dan XX kadar bedeni var. Mavi, yeşil, turuncu, siyah renkleri var. Fiyatı 25 TL. Ben bu grubundan yine e, sıfır yaka, yarım kol bambu atleti. Small'dan XX kadar bedeni var. Fiyatı 75 TL. Birden dörde kadar bedenleri var. Erkek göbek toparlayıcısı. Fiyatı 75 TL. Erkek sıfır yaka yarım kol Aliva markası. içinde iki tane var. Small'dan XX large'a kadar bedeni siyah ve beyaz renkleri var. E, fiyatı 65 TL. Termoform markası e, tamamen organik, natural. X large'dan kadar bedeni var. V yakası, V yaka yarım kol. Fiyatı 95 TL. Aynı markanın normal atleti fiyatı 75 TL. Small'dan XX'larça kadar bedeni var. Yine tamamen organik termoform markasının Boxer modeli. 65 TL фиаты var. Small'dan XX kadar bedeni var. Дорогие друзья, мы сделали наши покупки, мы приобрели носки, пижамы и нижнее белье, как мне, так и Айхану купили э, майки, футболки из э, хлопка и бамбука. И, э, как я уже сказала, я очень довольна качеством этого магазина. Обслуживание просто супер. Поэтому покупайте классные вещи производства Турции, приходите в этот магазин, приезжайте в Аланию, в Турцию, отдыхайте. Ну и, конечно же, радуйте, радуйте себя. Я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.